Acolo, în dâmb. Ne rugăm la Domnul să ne, ne păzească, să ne ia peric. Din când... fața lui nu avem unde fugi. Dacă sunt ploile puternice, da, se strică, se rupe. Da. Ei sunt mai dărâm așa, uite, care, mai măjinile care sunt mai crapate așa, să dă drum. Plouă și apoi cât ține acolo jumătate de șase, se oprește,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 Adică este mai mult de cumpărat.